Hai. Hai. Tak apa, tak ada intro. Save for to the game. Hari ini kita akan main game namanya adalah Surgeon Simulator 2013 dan hari ini kita akan operate seorang pesakit nama dia Bob. Kau sakit apa? Kau sakit apa? Kita sebagai doktor pakar misi Operate dia yang berkaitan dengan Heart transplant Jantung Bob sekarang bermasalah Sangat bermasalah Kita kena tolong dia Dan location Surgery Like, isilah dekat tempat Surgery kan I mean like Ya Alright, kita akan begin begin our operation. Yeah. Okay guys, bersedia untuk bedah. Okay, ada masa dan blood level dia masih dalam keadaan stabil. Uh, tak apa, kita nak bakar. Mula kita perlukan. Uh, Nama apa sekarang ni? på det. Follow the procedure please Follow the procedure Alright Okay kita fikir kedudukan Kedudukan jantung kat belah mana Belah kiri Okay uh, Kita kena pecahkan rusuk dia dulu Alright okey okey okey going to give you Just give me a reason, just a little bit's enough. Mari uh, ah, ah, dan jantung dia perlahan-lahan macam tadi okey tanggap iyo Alah, masa nak berjaya uh, Apa yang kita perlu buat Okay, kita keluarkan dulu satu-satu Keluarkan dulu satu-satu organ yang dah sedia ada Okay, sabar Bertendang, bertendang Tak boleh selamatkan kau, Bob Jangan risau, Bob hari ini Kita gagal Gagal menyelamatkan Bob Bob sangat mengharapkan kita Gagal Jadi uh, Untuk video yang sebelumnya Saya mengucapkan terima kasih kepada siapa yang melihat Walaupun dia masih dalam satu permulaan Satu perjalanan yang sangat jauh lagi Walaupun bagaimana pun Saya menghargai siapa yang sanggup melihat Video utama saya Dan mengharapkan adalah siapa yang pernah melihat sebelum ni keep on committing dengan apa yang saya buat okay? dan pada pada pada <laughs> yang akan datang saya akan berusaha buat video saya akan lebih terbaik sekiranya ada komen bolehlah letak di sudut komen like ataupun dislike if you want to be my haters and subscribe okay? so that's for today so ciao kita gerak Sepatutnya guna controller sebab lagi best lah Tapi sebab tak ada controller kita guna keyboard dia